요가때 건너니 도끼도끼스러 날개 그 흑이 여러분 안녕하세요 쿠키커플 경식입니다 오늘의 몰카 쿠리코에게 친데레로 행동하기 네, 저번 영상에 쿠리코한테 친데레로 말해봤는데 생각보다 너무 좋아해서 그 2탄을 준비했습니다 벽에 상 밀치고 너 그래서 오늘은 사실 복장부터 약간 좀그친데의 기본인 이 추리닝과 밑에까지 바지를 이렇게 보이죠? 달출발그기획なんで夢昨日、うん、動物園に行きましたんでお母さんゴリラとお父さんゴリラがいましたんで、うん、子供が生まれましたよ、うんうん、でもあれクリコだったのもう絶対嘘やんそれあれ本当今ちょっと笑わせようとしてるでしょあれその時クリコ顔がめちゃちゃ面白い今今この顔だったねえねえもう私本当そんな顔だったら今化粧してる意味もないじゃんそれと私も何するかなと思いますチャーミスいる チャミす次めっちゃこれいいなエチュードハウス行ったじゃんこの前、うん、ってよいいよはいいつもそれ <laughs> 見てないじゃん今もう見ましたノールックいいよじゃないもう見ました見ました一緒に選んだから見てよこれこう残念やこれこうねリアテルジェ起用 <laughs> えっい。 ころをを過ごしないがいいかな。亀の極め。うわ、ちぎちゃうね、ほら、じゃ、今度やすしにしたら、よじゃもっと綺麗になる。花も綺麗ねって言ったら、綺麗になりますよね。そいうのは私まだ優しいにしなかったの中これしかも色だけじゃなくてめっちゃ眠せがいいいいねねえねえじゃなくていいよ 何の匂いかな何か理由があるんじゃないかなもうちょっとちょっとしてみてこれ理由、うん、なんかキャンディーみたいに確かに맛있네음リ책이그리고少女漫画みたいな 今日もじゃん今日はなんかワイルドが強いから私ね福岡へめってちや今日何か何か トレとも家にいる時間が多いからそうよマットで勝ってもすぐなくなるねゴリラとメッテジの統制だから <laughs> 統制だから一応聞いていい、ね、どっちがゴリラやじゃじゃーんおめでとうございますでも結構これ私の服ねめっちゃ似合うねこれちゃん確かにちょっと大きいねいいねおめでとうございますこれこれ何プロレスや メディア baka めんどくさいなえめんどくさくないじゃない鍵ねえないこれなんか私夢だったのめんどくさいバカめんどくさいバカはちょっと悪口でよまたあまたまたごめんなさい逆にごめんなさいありがとうございます 確かにコロナだから家にいる時間が多いじゃん運動もちょっと해야돼요腕立てするかあいやそれできないんじゃないな u か昨日유で見ましたからねカップルが一緒に運動ができますからどんなにそれ上に座ってみて上に座ったらうんねこれからとりあえずちょっと簡単な保存からじゃえ簡単な今のは何だったのこれ練習じゃあこれ引け右足下に左足じゃあ下に呼吸出ます こけ上げますじゃあスイッチで目をクローズして3秒呼吸しない시작1 2 뭐야 뭐야 진짜 있다 있다 나한테 말하는 거 근데 카가 너무해 ヨガってこんなにドキドキするんだっけ んなにドキドキするヨガだったっけじゃこれヨガだったの逆にこれ全然ヨガじゃないんじゃないよでもチャイルめっちゃなんか笑いそうになって話してたあれですね幸せだから違うなんか私のことバカバカじゃないってなんかこんなんなったらここの肉がこんなになってるからそれで笑って何すんなじゃないもうんが何ボルゲッチ怖い怖い怖い何ケミボルビッチャ뭐 結局ヨガル運動も一緒にしようかなと思ったけど何なんか本当にちゃんとやるんだったらチャッとかっこいいちょっと失礼するなら失礼して失礼しないで <laughs> もうどっちはチャリちゃん何うるさいなこれがトイレエンジェルチャギ私敵じゃないよ <laughs> チャギ今亀ドンしましたカチドしましたカチド 面白くない私の演者いや、常に似合いませんごやもうめっちゃもっと勉強しますよ